برنامج إدارة المعدات مقدمة سريعة برنامج إدارة المعدات هو برنامج موجه لأصحاب مؤسسات وشركات تأجير المعدات والأدوات. ينظم البرنامج المعدات والسائقين وأوامر الشراء والفواتير والدفعات وبيانات العملاء والمشاريع. يوفر البرنامج تقارير لجميع الفئات، بمجموع سبع أنواع مختلفة من التقارير. يدعم البرنامج اللغتين العربية والإنجليزية، وبالتالي يسهل استخدامه من الموظفين العرب وغيرهم. تم تجربة البرنامج على أكثر من 20 ألف مدخل بدون مشاكل، وحافظ البرنامج على سرعة التنفيذ بمعدل أقل من 2 ثانية للعمليات. هذا البرنامج يعمل على نظام Windows 10 وأحدث. ويعمل على أجهزة ال PC ويحتاج نسخة Office 365 أو Office 2016 أو أحدث لتشغيله. مميزات البرنامج تنظيم المعدات يوفر البرنامج نظاما سهلا لإضافة وحذف المعدات من وإلى قاعدة البيانات تقسم المعلومات الخاصة بالمعدة عامة، والإيجار العام، ومعلومات أخرى. يوفر البرنامج إمكانية ربط مجلد لكل معدة بحيث يتمكن المستخدم من حفظ الملفات الخاصة بكل معدة بمجلدها الخاص. يعطي البرنامج عرضًا مرئيًا لحالة المعدة حسب مواعيد الصيانة. يمكن إرسال المعدة للصيانة وإرجاعها منه بسهولة بضغطة زر فقط. يوفر البرنامج تقريرا مفصلا لجميع المعدات. تنظيم السائقين يوفر البرنامج نظاما سهلا لإضافة السائقين وتسجيل الدفعات لهم. تقسم المعلومات الخاصة بالسائق لا عامة والإيجار الإيجار العام ومعلومات أخرى. يوفر البرنامج تقريرا مفصلا لجميع السائقين. تنظيم أوامر الشراء يوفر البرنامج نظاما سهلا لإضافة أوامر الشراء وإغلاقها وتجهيز الفواتير لها. تقسم المعلومات الخاصة بأمر الشراء إلى عامة والتكلفة العامة ومعلومات أخرى. يوفر البرنامج نظام حساب المسافات بين المدن، بحيث يسهل للعميل حساب تكلفة نقل المعدات. يوفر البرنامج تقريرا مفصلا لجميع أوامر الشراء. تنظيم الفواتير يوفر البرنامج نظاما سهلا لإضافة الفواتير واستلام الدفعات لها. تقسم المعلومات الخاصة بالفواتير إلى عامة، والتفاصيل، والمتبقي. يوفر البرنامج تقريرا مفصلا لجميع الفواتير لأمر الشراء. تنظيم الدفعات يوفر البرنامج نظاما سهلا لإضافة دفعات جديدة. تقسم المعلومات الخاصة بالدفعات إلى عامة والتفاصيل. يوفر البرنامج تقريرا مفصلا لجميع الدفعات. تنظيم العملاء والمشاريع يوفر البرنامج نظاما سهلا لإضافة عملاء ومشاريع جدد وربطهم مع بعضهم. يوفر البرنامج تقريرا مفصلا لجميع العملاء والمشاريع. لمزيد من المعلومات أو لشراء البرنامج زر موقعنا على الإنترنت vba.guja.com وقم بالبحث عن برنامج إدارة المعدات أو Tools Rental Controller